求生者们，大家好！很多人的压枪是不是很不理想呢？甚至有的玩家都不知道该怎么压枪。今天我们就来探讨一下压枪的技巧吧。压枪分为手指压枪和陀螺仪压枪。手指压枪是靠手指头滑动射击方向，陀螺仪压枪只是利用晃动手机来辅助调整准心，让你更好压枪。你在开镜射击下的压枪就会更加稳定哦。 另外再分享一个简单的压枪小技巧，在远距离时选择趴下射击，你会发现后坐力又变小了，连续射击的压枪会变得更简单哦。以上压枪的方法你学会了吗？我是汉堡，我们下期见，拜拜。